ndi kiria mugamba mutya abasipaka tv mwebale kujya mu lubiri tuli basanyufu nyo tuli wano mu lubiri wabere natuuse sawa kumi nemu nasaba nkubidde akasimu nabadde ngenda kuddukira waffe eri mukyengera tawuni kansu atumaze okuteekateeka tusimbula wange ewaka <clears throat> tutalage emiruka gyonna nsangi katerege nanziga nabbingo ekitemu kisozi bundo kyengera naye <clears throat> akasimu nekavuga esaawa bbiri ezekiro beeno asiimye ayagala asimbula emisinde nga woli mm. obitimba oh, nenzira neŋgamba nti beene waliwo omusambi w'omupiira bamwita mario baroteri yasambirako mu manisite nasambirako wa ngaamanyi nyo omupiira naye nga tayina mpisa naye one day yateeba goolo budde batamusuubiramu n'agamba nti n'abikula akajoozi ke nga yawandiikako nti why always me mm-hmm. lwaki buli kadde nze eh, <clears throat> why always me kabaka okubanga buli kadde andowoozaako mm. bannange esaala zammwe mukama mulungi nnyo nooza nange neeyisiza mulungi Ben ntyo muswaza. Bakubida akasimu. Bakubida akasimu. Aba Majestic Brands. Hmm. Ne bangamba jangu. Jangu, jangu twa tunonye simu yanga teriko. Bado nakone abade sibye teriko nga nabye ndimu. Esibye teriko. Ne obaze ko bwe bakatukye bindi mingi nyonga teriko. Hmm. siwakujizako nadde nsubiddwa omutanda okola bakola ive ngandi eri naera banakyengera baliwe rod presented bakiikiridde bulungi nnyo ndi wano kulwakyengera tawuni kanso so ne busiro isiti yona yona ne wakiso disiti yona yona ne masaka disitisite yona ne uganda okutwaliza wamu yona nensi yonna okutwaliza wamu ewagira obwakabaka mazi nkuyita ekitiibwa kiwano ovukoosi olina kumpita sa kyekikagasa nti oliisa <coughs> kubanga I was officially recognized by the Kabaka of Uganda. I was given a certificate of appreciation, mm -hmm. which shows that you are officially recognized. Hey. Eh, so, Kabaka emirundi yalinga muenda. Mm. Emirundi nga muenda mu lubiri entebe lwabeera tute Kabaka's birthday lava birthday good udabira kuzamazali bwabi ngangena nemuyimbira but ngo officially sina bakola chi ona fuka sa sina fuka sa kutongoze mu official kufuna barua yeyo iyo iyo busimi yali nga muenda okay era buli mulundi wina ke chifana nyine wake wangu wanoto ali ntebe wanoto ali jini wanoto nga kwata mu ngalo bwanzwa bwansi nga asima jango nyimbire jango nyimbire jango nyimbire pakalo yalabanga yanondolanga Oh, yeah. ntuse its a process okay. recognition its a process nebakuwa ne certificate bulungi nnyo ngeriko bigambo ki ngeriko nti osiimiddwa obwakabaka bwa buganda olw'okuyiiya n'okuyimba ennyimba ennyonyotuvu ezijjudde amakulu ezizimba ezizibula abantu amaaso eziyamba abavubuka okubazaamu amaanyi n'okukola oliwa kyakulabirako kirungi nnyo mu bwakabaka bwa buganda era genderaawo eh, excitement bane mutugamba banamoli nti fe babi naye katukubuuze ku kino ekintu ekintu pereso kyakoleddwa kyabadde kitya bakiyita batya mu buganda nga gwe amanye nyo ebya buganda kabaka baka abadde kiriya n'agamba nti nina oluyimba lwemba nkola dduyiro olunyumira era bwe kyokubuuza mutabani wange jjunju nti omuyimbi ono omumanyi naŋgamba mumanyi namugamba nti genda omutiitire ajja atuyimbireko mazaalibwa era nange bato bebankolanga nti mwange mumumpitire ajja nyimbireko mumazaali nokolanga namazaali bagazeeko era mumumpitire ajje nagajja emirundi nga mwenda mpaka ofishare nawebwa ebaluwa eyobusiime akati osimiddwa n'ebinsimisiza nebiwandikibwako kusatifikate eyo ku mitimbagano falaso n'abantu bebataddeyo mbusa ddala kitufu falaso okweyita sabanange nedda si kikyamu eh. wano mu uganda tulina dokita kamiriyoni ddala yasoma obusawo na dr fred sebal oba ibrahimu sebal yasoma obusawo tulina jeno nduga bamweyana musirikale omuntu oli waddembe naye palasa ate obutafaananga abo nti ye kabaka kati amanyi palaso n'okumwogera erinnya lye asetinzof hmm. hmm. he has started that jani that process meya yeitesa otulano mu Uganda ekulaba yeyita solo babakulu yeyita big size katanabeera big size nafuuka big size ne palaso muleke era ajja kufuuka babasisa leero very soon oba obudde bonene time ajja kufuuka sa akyagala era ajja kukitukaanti abantu babi abantu babyogera twalabye postio meya twalabye postio gye walaze n'oteekayo recognition eh. simaye ebeera process simakitwalese eh, nagambe is a process recognition recognition is a process Uh, i congratulate my younger brother paraso for setting off he has started the journey the process i'm talking about he has started that process but it's not yet recognized it's not yet recognized by the Kabaka because he, was, he wasn't given a certificate of appreciation eh, bwana abanga agiweereddwa kuba officially kati bwobuuza webali abazinda tulinga bana muli ani naani tulinga nze waliwo n'omukyala kabaka gwe yansiima naye yali yalwanyisa bulwadde bwa siriimu ye ate gye yamusiimira <clears throat> oba kateeba bakaleeba bweri kyerinnya ah, nja kulijjukira ndibabuulire I'm very sure Kula must be having that certificate. Uh, Moses Matovo of African Band must also be having that certificate. COSACA must be having that certificate. Others, Kabaka is still following them. Kabaka is just still following them. He's still following them. Banehandling obulungi, officially bajja kufuna that recognition. maya <laughs> emisena ogisanze otya emisena ogisanze mu lutuduse etwakedde muno nnyo netukola dduyiro waffe ku stage etuduka netwetoola olubiri so tuya tuli bulungi nnyo era abantu bazze mu bungi nnyo jjuka tuli mu kisiibo tusuula nabasiraamu abamu bayinza okuba nga tebasobodde olwokuba nti basiiba mutubanga si bonna abasiba nti bafuna gundi daako eyo awekiro bamuitaani futaali mm. waliwo aba tyafunye futaali kati nga tasobola kujja kuabatafunye mm. daako bayinza okuba nga tebazze nga tebalina maanyi gasobola kudduka abo nabo tubafiiriddwa naye bazze bangi nyo bazze bangi nnyo era nimusanyufuni kabaka yasemba okwogerako gye tuli emyaka ena emabega egiyise olwaliro lwazzeemu ate ngazze ngaamaanyi manyige ddoboozi kowa kowa kowa eddoboozi amaanyi agambye byekute nti emisinde gino gyakabakazi bathidde rani very soon zigenda kufuuka ezimu ku mpaka ez'emisinde egisinga mu nsi yonna nga boolaba nga badduka mu america nga badduka uk badduka netherlands badduka sweden ah, n'amawanga amalala so tugenda officially kufuuka tetunafuuka kikyo badde ombuuza nti gundi afuuse ofisha eraffe emisinde gigenda kufuuka egimu ku misinde egisinga okuba egy'amaanyi mu nsi yonnaofuosi mbadde ate nna okusigala nga nyimbira abantu bafe tubadde ku stage ngaabakola progulamu <laughs> fe kabaka is not necessary that you have to get a wali or go but you cannot go embarrassing nga wakabaka security okay bogenda mugera mukole chichamu you know yes security tell you kwebi fetubera twazira bamu tujja wakati nganzi bampise kyengendo kola nchimanyi nobudde bwenyindi kabaka bwatandika kinongo okola kino mama okubira abantu ngaoyimba hmm. so katosobola ategenda erimu bantu ate ojjenga odduka ate ate okwate microphone so bibera bitegeke programu yetugoberera okay nga tumaliriza tuagala owe ku munno eh, amagezi yeyisa atya isaawo eno nga genda ofuukasa abamu bagamba ali mukulumya baalumya bamuwadde obwassa ddala muntu watyo walina okweyisa obwassa buli kimu bwaba talina kikyamu kyakoze nga tavumye muntu ng'ali mukulumya nakwenakweraga muwagira kikumi ku kikumi ebintu byensi eno kweraga eh. bwaba nga tavumye nga tekimuleese malala nga tatamidde kuswaza kabaka nagweri tawemudde nze ndowooza omuntu okweyagaliza si kibi naawe kenyinyini osobola okugambira wano nti nze misi uganda okyagala era batonagwovunye ofukoanti ofisha towetabanga mumpaka tunamanya tutya oli naye obutetabaamu oba lwaki lwaki tewetabaamu otufiirize eh, abanene tebabawa bagamba bawa buwongo si mubirirandabi obuwongo obulina eh. okolako intavuwa nezitrendinga banna bannange gyoe so mubufuuze byebyo abaze mu lubiri bonabona mwebale kujya abatazze mu lubiri kudduka era nga nebitundu byabwe temu mutukidde wabula nga muli eyo mwebase muli nganajaga mufuwa mukolaki eh. muli mu bwenzi lubaala abaluma <laughs>